白き刃構え時はです今宵も集いし熱き踊り人たちあまたの試練を乗り越えて白き刃が 秘話を心を結び一つとなる時き新たな歴史が刻まれ闇夜にそのは我ら決心ただいまここに現在 現するはアシュラのごとくまだ見ぬ先のその光逃すかそれとも逃さぬかこの果てなき広い大空を力強く舞う雷鳥のごとくその小さな羽ばたきがやがて 咲き誇れさあ心を結べ地を揺るがす心意気大江の祭りに歴史を刻み我の決心ここにあり